тему армяно-азербайджанского конфликта в социальных сетях. Э, ну, как известно, с нашей стороны, с азербайджанской стороны, впервые был применен прием, э, который отличался от традиционных вот э, дискуссий на эту тему. В традиции было что? Значит, дискуссии по истории, нудные всякие споры, взаимные наезды и так далее, и, в общем-то, никакого окончательного результата из этого не было. Но собеседники говорили так, будто бы они поменяют историю там или воздействуют на мировые события. На самом деле, Э, это всего лишь социальные сети. И поэтому, исходя из этих реалий, значит, мы впервые, вот нами был предложен совершенно другой метод. Эм, метод э, иронии, сарказма, там, э, юмора, сатиры и так далее. И беседы как бы стали интересными, оживленными, значит, стал присутствовать элемент вот некоторого вот шарма и так далее. И э, вот в этих вопросах мы, э, я считаю, что мы внесли некоторую э, значит, новизну в эти споры. И вот немалую роль в этом сыграл наш уважаемый Эльшат Бадалов. Эльшат Бадалов довольно грамотный человек. Он блогер, да, уже некоторое время он занимается значит, в социальных сетях блогерством. Э, всесторонне развитый интеллектуал, ну, а талантливый человек талантлив во всем. Он бухгалтер и знает точный счет. Ну, а точный счет, значит, он применяет и вот в этих дискуссиях. хотел бы просто поговорить с Эльшадом. Значит, вот э, в первую очередь, Эльшад, я бы хотел бы э, тебя спросить, вот каким образом вдруг вот э, ты пришел к тому, что вот вести вот какой-то особый разговор именно посредством мемов, да? Ну ты вначале разъяснил, что такое мем и вот как тебе это пришло в голову? Вот мемы я первый раз, когда увидел, мне они, ну, как бы понравилось, что это что-то похожее на карикатуру, да, но в то же время не карикатура, то есть берется какой-то образ, даже из какого-то фильма, и помещается в такую очень необычную обстановку, именно относящейся к этой ну, дискуссии. И получается очень смешно, действительно. А, ну, в общем, я думаю, что мема это не мое искусство, это такое тяжелое. И наткнулся случайно на автоматический такой генератор мемов в э, сетях рисовач.ру, рисовач.ру. Первый мем меня делал на него. А потом что-то случилось, то ли меня заблокировали там, то ли я что-то не на нажал там. В общем, у меня э, не получалось делать мемы там. Но ну, нашел более простой способ, то есть я просто загружал э, картинку, скажем, используя Google, да, и э, открывал ее в PowerPoint, по-моему, да, и уже там просто дорисовывал, дописывал э, то, что мне нужно. Да. А, ну, э, э сам, вы тогда попросили меня сделать значит, ну, как Майкл видел, да, э, я свои дремы, их около 100 уже набрало, даже больше, чем 100. и я это как бы разгруппировал на несколько групп. Ну, наиболее такая э, там, известная, ну, может, одну группу я назвал как бы стандартный ответ. Ну, знаем, что наших, э, армянских оппонентов э, есть такие стандартные обвинения в наш адрес. Да? Первое самое известное обвинение – вы азербайджанцы бараны. Ну да, ну это очень общеизвестно баран. <laughs> конечно. Что делать с этим обвинением? Да, главное, все азербайджанцы бараны. Что делать? Нет, ну можно согласиться, что некоторые азербайджанцы бараны, да, ну как там вообще... Ну, ну все так очень странно, в общем. И э, что делать с этим обвинением? Тут помогло ваше гениальное открытие вы открыли, что, оказывается, э, армяне, э, их не даже знать, медики, на свои э, могилы ставили именно фигуру барана. То есть это считалось очень даже почетным у армян и так далее. И тут появился первый самый такой известный вариант помни о баран, Короче, баран. Короче, барана сподвигли, значит, на искусство. Помни о баран. Да, я помню. Да, это самый такой, в Jocelyn né? за Арамбек ну, ну, я больше не своим, я с вами впечатление, что я поделюсь, вот когда ты выставлял вот этот вот мем, ну там уже просто вот армянские вот эти вот националисты, ну мы тоже не будем обобщать, не все да, армяне, конечно же, мы не обо всех ведем речь, но вот эти вот националисты, они прямо вот не знали, вот что дальше делать. постепенно у них эти вот бараньи разговоры начали глохнуть. Ну, В это что-то ядерного оружия оказалось, так, помню, надо баран, ну все, вот опять. Ну <laughs> вот это был первый мем, который как бы состоит из группы стандартных ответов. Значит, э, значит, все время армяне нас гонят обратно на Алтай. Да? Вы пришли сюда тысячи лет назад с Алтая, убирайтесь обратно на Алтай и так далее. Ну, то ну есть тысячи лет не хватает, чтобы у армян нам получить паспортную прописку. <laughs> Главное, американцам достаточно, например, 200 лет, там, 30, а вот у нас никак прописка. Тысячи лет, причем у нас прописка, типа стаж мы не набрать, да. И поэтому говорит, что идите обратно на алтарь. Ну, я им а, э, сначала просто словами отвечал, что э, сейчас, сейчас только юрту соберем и <laughs> уедете. В общем, это им нравилось. Они говорят, ну когда я сейчас юрту соберешь? Я говорю, ну вот мне пришлите э, людей на помощь, чтобы юрту собрать, там, пришлите мне деньги, мне надо обратно на дорогу. <laughs> И так далее. Даже просил мне, пришлите мне кумыс, запасы. Ну да, я помню этот разговор, даже недавно вот, вот это вел, буквально там вот тебе да. говорят, вот ты Алтай, кочевник там да, и так далее, да, но да. и ты без разговора просто да. вот в стиле вот иронии, такого сарказма выдвигаешь вот эти вот да. э, мемы. Вот. И после этого я сделал, значит, свой первый мем. Э, сам, сейчас только юрту соберем, здесь вот видите, двухэтажная юрта, ее надо собирать. Она прям кажется на другой планете, как на планете. Двухэтажная юрта, ее, в общем, собирать тяжело, на что нам там, потребуется время. Э, другой вариант был уже юрта более такая, как видите, mm -hmm. самая целая роскошная юрта внутри. А Много мебели, да, ее тоже придется долго собирать. Это в стиле модерна. В стиле модерна, да. И э, в конце еще, исходя из того, что нас же много, юрт много, да, поэтому mm -hmm. говорят, сейчас только юрты соберем, и вот здесь вот эти такие кластеры. И это, это оказывается, это хоббиты. <laughs> Это, это оказывается, я загружено, сам там не знаю, загрузил, это самый э, дом хоббита волчок съел. Самая, значит, известная дама, как говорится, убилка армян. У вас, значит, самая корная дипломатия, да? Угу. Ну, как будто бы у армян э, выяснилось недавно, что у них, оказывается, конечная дипломатия, да? Вот, ну, недавно скандал был с Владимиром афганским депутатам. <laughs> Оказывается, за ним гонялись там с коньяком. Но у нас э, сам коньяк не так развит, зато есть икра, ну что, ну вынуждены, вынуждены делать икону дипломатии. И так родился вот этот мем, значит, э, вот девушка, которая утопает в икре, да, так я полюбила озеро. <laughs> Да, и вот еще был другой вариант этой, этой же темы, это значит, девушки измазанные в икре, да, откуда все знают, что я люблю Азеров? Таким образом, в общем, когда им отвечаешь на это, они как бы тоже как бы попадают не, в Не, ну полный конфуз, они да. просто не знают, вот, куда деваться. Вот они вроде бы вот на тебя наезжают, что да. вы такие сики, вы кормите дипломатию, ну, да, да, так. Да, ты им раз этот мем выдвигаешь, они остаются буквально без аргументов. А что... Потому что вот этими отличается этот да. вот вариант, что обычно азербайджанцы, ну что, да вы сами такие, там, и так далее. А на самом ну, деле, да, ведь, да, ну вы такие, ну вот и ну, вот возьми вот мем вот тебе. С нами ты ничего не потеряешь, вот такие. Ну, часто в оппонент, э, в этот спор наши оппоненты армянские, они говорят, что все, я ухожу отсюда, я больше на этом э, ресурсе, в этом смысле, это, у вас на странице появляться не буду, ну, через некоторое время они это обратно появляются. Это я давно заметил, что если о говорят, что я ухожу, то они обязательно вернутся как минимум три раза. <laughs> То есть это просто не такой как бы риторический прием, да. Никогда уходить особенно не собирается. Или, по крайней мере, им очень интересно, так что они как бы немножко нервничают, уходят, потом им интересно, потом возвращается. И так родился другой мем уйти навсегда по-армянски. Да, ну это известный Да. Армян. Да, постоянно, когда я вот помню, вот армяне писали, что все, я ухожу, вы там несерьезные люди, там и так далее, вы вот такие, и ты все время выставляешь это, вот уйти навсегда ну, по-армянски. И, кстати, так и случается. Потом, значит, действительно, делая круг, они обратно возвращаются через некоторое время почти ну, никто... жить без нас не могут. Но... Жить не могут, действительно, это благодаря тому, что у вас очень интересная, как говорится, страничка, интересная полемика, ну необычная, и поэтому, естественно, им интересно возвращаться. Это ваша заслуга. этот, э, Топор, да, то есть э, еще других ну, да. стандартных, что Рамир Сафаров, он Топор, там антитопор. И даже антитопор, да. да там, там целая да, серия антитопоров, да, я не знаю, да, что да, они прямо это драматизируют, прям когда, я не знаю, ну, да. ну как будто бы, казалось бы, криминальный элемент обычный, вдруг это такой ужас, там, оказывается, вся Азербайджан с топорами. Помню. Да, бытовуха, да, то есть обычная бытовуха, из, из этого превратили, не знаю, в какую-то нацию, нацию какие-то они там, да, претензии, чтобы все там, ну, и так далее. Да, и для этого вот такой вот мент появился, армянский топор Курату 1915. Да, то есть, видите, вот это такой навороченный топор, из него стрелять можно. И то, это после чего появился, после того, как выявился ну, там, про армянский терроризм в целой Да. И, в общем, выяснилось, что армяне сами, как говорится, столько, как говорится, террором занимаются, что даже и даже у них террористы считаются национальными героями, они там музеи открывают, памятники открывают, там ходят в пятый центр, и а нам он говорит, типа Рамиль Сатаров да. э, герой, где герой, сделан его памятник есть. Нет, и главное, когда возражаешь, они ведь как отвечают? Да. Вот меня неоднократно, вот мы с тобой сталкивали. Мол, Равныш Сафаров просто взял топором, э, кого-то там зарубил, а вот наши идейные, понимаешь? Вот да, эти да, идейные, да. ну в таком же успехе, сейчас а исламское государство, это тоже идейные. А ты даже так сказал, что есть эстетика ну, террора. Эстетика. Ну, эстетика. эстетика Ну, я говорю, вот современные террористы, которые вот делают, вот это и есть эстетика, вот пожалуйста. Да, не понятно. армяне говорят, что он очень талантливый, вы, естественно, совершенно бездарные. Да, и вот родился э, этот бренд Ким Кардашьян, mm-hmm. армян талантливый народ, как он открывает шампанский, как струя, и прямо приземляется на ее... На ее задницу. Да, на ее пятую точку, до которой стоит этот самый бокал, и талантливый Правильно. Вот как раз таки, вот когда вот армяне там, Ара, мы вот такие, вот у нас такие великие люди и так далее, действительно, вот этот вот мем весьма кстати. Вот все вот это идет по кругу и идет именно на пятую точку. <laughs>